Witam ponownie i to ostatnia moja relacja z biegu. Akurat jestem na 20, około 22 km. To zostało jeszcze jakiś kilometr do końca. No i niedzielna eskapada zakończona. I co mogę powiedzieć? Trochę jestem zjechany, ale satysfakcja została. pozdrowienia dla wszystkich. No i do następnego razu.